ассалаумағалейкум алейкум қазақ елі қайырлы күн достар мен әбдіманап мейірхан осыдан 10-15 минут бұрын алматы қаласының прокуратурасынан шықтым және оның алдында бір сағаттай бұрын алматы қаласының полиция департаментінен де барып шыққан болатын екеуіне де мен бір арыз тастадым арыз ол алматы қаласының әкімі ерболат досаевтың үстінен қылмыстық іс қозғау жөнінде ә, бұл арызымды ә, мен қазір оқып беруге рұқсат етіңіздер мен оны оқып бергеннен кейін оны ә, нұсқасын салып жіберемін бейне нұсқасын ә, бұлай басталады арыз алматы қаласының прокуроры жүйріктаевқа және де Алматы қаласының полиция департаментінің бастығы Запаровқа арыз. Мен әбдіманапов Мейірхан Сапағұлы өзімнің конституциялық құқымды пайдалана отырып Конституция ең жоғарғы заң, мемлекеттің ең басты нормативтік құқықтық актісі. Конституциялық құқықтың негізгі қайнар көзі конституциялық құқықтық нормалардың жоғарғы заңдық күші бар конституцияға қайшы келетін құқықтық актілердің заңдық күші болмайды және оның күші сөзсіз жойылады деген қағиданы басшылыққа ала отырып алматы қаласының әкімі ерболат досаевтың менің және менен басқа да көптеген қазақстан республикасының азаматтарының конституциялық құқын бұзғандығы жөнінде баяндап отырмын полиция прокуратура мен сот ісіне араласып билікті асыра пайдаланып билікті озбырлықпен емдену немесе узурпация власти дейді ғой фактісі анық көрінеді сонымен қатар полиция прокуратура мен сот қызметкерлері де ата заңымыз конституцияға қайшы әрекеттерге барып Алматы қаласының әкімінің атына 9 сәуір 23 күні Алматы қаласының орталық алаңында болған бейбіт митингінің заңды әлде заңсыз ба деген сауал жіберуі жергілікті құзыретті органдардың да азаматтардың конституциялық құқықтарын тәрк етіп саяси билік өкіліне сауалнама жіберуін қалай түсінуге болады конституцияны басшылыққа алудың орнына олар конституцияны басшылыққа алу емес со, сауалнама жібереді не істейміз дегендей ал сауалнамаға жауап ретінде алматы қаласының қоғамдық даму басқармасының жергілікті полиция прокуратура мен сотқа 9 сәуір 23 жылы Алматы қаласының орталық алаңында болған бейбіт митингінің заңсыз деп жариялап митингінің ұйымдастырушылар мен қатысушыларға қарсы шаралар қабылдау жөнінде нұсқау жіберілген ал оған дейін ерболат досаев болса 9 сәуірге дейін күннің қарсаңында өзі қол қойған ә, митингіден бас тарту туралы қаулы шығарған ол э, қаулылар бар қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласының әкімінің орынбасары Қырықбаевқа жүктеген. Ал Қырықбаев болса, әкімнің заңсыз қаулысын полиция мен прокуратура қызметкерлеріне іс әрекетке баш, басшылық етуге тапсырма беріледі. Ал полиция қызметкерлері митингінің бейбіт бейбіт өтуін қамтамасыз етудің орнына митингіге келетін белсенділерді жолын торуылдап үйлерінен шығармай немесе ешбір айып тақпастан уақытша қамауға алуды әдетке айналдырып алған ол көптен бері соны әдетке айландырған белгілі бәрі халыққа ал бейбіт митингінің болатыны жөнінде 19 наурыз 23 жылы күні болған мәжіліс пен мәслихат депутаттығына сайлау кезінде конституция мен сайлау заңының өрескел бұзылғанына наразылық ретінде құрылған халық парламентінің э, бірінші сәуір күні өткізілген алғашқы жиыны болды сол жиында митинг болатыны жөнінде барлық әлеуметтік желілерде жарияланған болатын. Және де кемінде 5-6 белсенді қала әкімінің атына 9 сәуір күні болатын митингіге ескерту, рұқсат беру сұрап арызда жазылған. Мысалы, Рысбек Сәрсенбаев ағамыз жазды, Құдай шүкір Абдуллаев, Мұхтар Тайжан, Мадина Көкетай, тағы басқа азаматтар жазған болатын өкінішке орай ерболат Досай барлық арыздар, арыздарды қанағаттандырудан бас тарту қаулысын шығарып тастады осы бас тарту қаулылары жаңағы аталған адамдардың бәрінде қолдарында бар осылайша осылай болатын, болатын білгендіктен бірінші сәуір күнгі жиналыста жиналыс қорытындысында бейбіт митингіге рұқсат беріл, бермеген жағдайда берілмеген жағдайда да 9 сәуір күні жарияланған митингіден бас тартылмайтындығы жарияланды ол біздің конституциялық құқымыз екені хақ оны заңды немесе заңсыз деп жариялауға рұқсат беруге немесе бермеуге ерболат досаевтың ешқандай хақысы да құзыреті де жоқ ата заңымыз конституциядан биік тұратын ерболат досаев деген кім өзі осындай сұрақ туындайды досаев тұрмақ ондай құзыретті президент те емдене алмайды осыған орай сізден сұрарым ә, ол ана прокурорға бағытталып отыр ғой Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 450-ші бабына сай, естеріңіз сақтаңдар, 450-ші бабына сай, Алматы қаласының ақымы Ерболат Досаевтың үстінен жоғарда аталған Қазақстан Республикалық қылмыстық кодексінің 450-ші бабының 5 бірінші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғауларыңызды сұраймын ондағы э, 450 баптың бірінші тармағында былай делінеді бастықтың немесе лауазымды тұлғаның билікті немесе қызмет бабын асыра пайдаланып өзіне артықшылықтар алып қызмет бабын теріс пайдаланып ұйымдар мен адамдарға зиян келтіріп мемлекеттік заңмен қорғалатын мүдделер елеулі түрде бұзылған жағдайда ә, өз солай болды ғой біздерді ге материалдық және рухани зардап шектірді осыған орай аталған митингіде ге байланысты шығарылған барлық сот шешімдерін заңсыз деп танып барлық заңсыз шешімдердің күшін жоюға сізді шақырамын заң үстемдік құрмай әділеттілік те демократияда орнамайды қазіргі редакциядағы 488-ші әкімшілік құқық бұзу заңы конституциямызға кереғар болғандықтан оңды, оның заңдық күші жоқ. Бұл заң парламентте қайта қаралып, саяси және адам құқы ескерілетін адам құқы жөніндегі халықаралық конвенцияға сай қайта қаралуын прокуратурада мүдделі болғаны да жөн деп есептеймін сөздің соңында Қазақстан Республикалық қылмыстық кодексінің 450 бабының бірінші тармағына сай Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілген жағдайда мен және басқа да зардап шеккен азаматтардан досаевтың заңсыз әрекеттерін дәлелдейтін құжаттар тергеушілерге тапсырылады 5 э, мамыр 23 жыл бұны мен үш күн бұрын э, өткізейін деп ойлаған, бірақ ана бірнеше э, заңгерлерге жіберіп едім Э, кішкене редакциялап жібересіздер ме ақыл қосасыздар ма ал қосарларың бола ма деп аттарын атамай ақ қояйын сыйлы адамдар бірақ ешқандай э, үш күннің ішінде бірде бір жауап ала алмадым содан кейін бұның бәрін өз сөзіммен жазып отырмын осыған түсіністікпен қараңыздар бұл да үлгі болсын басқаларға қош сау болыңыздар комментарий жазыңыздар таратыңыздар келесі кездескенше